तो भगवान ने कहा था कि जब कल्प का क्षय हो जाता है कल्प खत्म हो जाता है तो मैं फिर संसार को उत्पन्न करता हूँ ऐसा बताया तो तीसरे जानिए हम ऐसे बताया था तो अब दूसरा बताया प्रकृतिं स्वामवस्तभ्यसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात् देखो भगवान भी इस जगत के रूप में नहीं आता भगवान है निरवय निष्क्रिय है निरवय है निर्गुण है वस्तुतः परमार्थ में परमात्मा का स्वरूप है ना और उपाधि को लेकर के उपाधि के परिणाम से परमात्मा को भी यदि कहीं कहा जाता हो कि परिणाम है तो परिणामी कहा जाता है उपाधि परिणामक होती है तो वो भी परिणामी होता है ऐसे कहा जैसे आपके मन में दुख होता है मन अंतकरण आपकी उपाधि है तो उससे आप दुखी हो गए और वस्तु का आप दुख सुख नहीं है आपको दोनों दुख सुख से पड़े अंतकरण से पड़े हैं और अंतकरण में सुख दुख होता है मन अपमान रहता है तो कोशिश है अपने आप को शुद्धि होती अपमानित या सम्मानित ऐसा महसूस करते हैं तो उसी तरह से परमात्मा मिले उसी उपाधि मानव प्रकृति उपाधि के वश से प्रकृति से ही परिणाम हो प्रकृति जगत उत्पत्ति होती है तो परमात्मा तो सर्वव्यापक है सर्वगत है तो फिर प्रकृति के परिणाम से परमात्मा में ही परिणाम का आरोप होता जैसे अंतकरण सोता है इंद्रिया सो जाती है तो आप में आरोप कर दिया जाता है कि आप ही सो रहे हैं और न आप सोते हैं न जगते सोने और जगने वालों के साथ संबंध होने से आपको अपोजिट होता या जलता इस व्यवहार का कर दिया जाता है तो इसीलिए प्रकृति ही परिणमित हो जाती है तो पुरुष में उसका अध्यारोप कर दिया जाता है कि पुरुष जगत का सृष्टा है इसलिए यथो तो वायुमानी भूतानी जाने यथो तो जातानी जीवंती यत्र विषम विषमती तस् जिज्ञासा जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसमें स्थित रहता है और जिसमें जा करके लीन होता है वो परमात्मा में वो ब्रह्म पर होता सब प्रकृति में पर कहा जाता है उस ब्रह्म के विषय में तो वही यहाँ पर भी कहते हैं कि प्रकृति में स्वयं अवस्था से विसर्जना में पुनः पुनः जो मेरी प्रकृति उपाधि भूत है सबको शाम प्रकृति अवस्था है तो मेरी अपनी प्रकृति उस प्रकृति को अवस्था देता मतलब उसको नियंत्रण में रख करके परमात्मा भी चेतन है और जीवात्मा भी चेतन है और दोनों में अंतर क्या है यही है कि परमात्मा अपने उपाधि को अपने नियंत्रण में रखता है माया बिंदु वशीकृत्य माया बिंब को माने माया में जो प्रतिबिंब है वह ताम वशीकृत वो माया को वश में ले लेता वो यह कहते हैं प्रकृति स्वाम अवश करते पंचदशी काल में कहा कि अविद्या वशरस्तोन्य जो दूसरा जीवात्मा है ईश्वर से भिन्न वो अविद्या के वश में गया हुआ है तो अभिज्ञा जैसा नचाती है वैसे नाचने लगता है उसका ज्ञान अविद्या के कार्य भी जो अंतता इत्यादि है उसमें जैसे जैसे विचार बनता है उसी उसी विचार के अनुसार यह जीवात्मा चलने में लगता है मैंने अविद्या को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता अविद्या व सगस्तोन्य अन्य जीवात्मा अविद्या के आधीन है पराधीन है और परमात्मा कैसा है थोड़ा आगे बढ़ो भाई पीछे आ अविद्या और दूसरा अविद्या के अधीन है हाँ। तो पर माया बिंदु वशीकृत तामस्यात सर्वज्ञ ईश्वर माया में प्रतिबिंब जो चेतन प्रतिबिंब चेतन ईश्वर माया बिंदु वशीकृत्य राम माने मायम दशकृति सर्वज्ञ ईश्वरस्या वो सर्वज्ञ कहलाता है वही ईश्वर कहलाता है इसीलिए ईश्वर की उपाधि प्रकृति माया है तो व्यापक है तो पूरे उसको नियंत्रण रखना और जीव की उपाधि अविद्या है अंतकरण इत्यादि तत्कारी तो उसको यह अधिक नहीं रख सकता है तो इसलिए अविद्या के आधीन हो जाता है और माया आधीन हो जाती है ईश्वर इसलिए ईश्वर नित्य मुक्त होता है क्योंकि तो प्रकृति का असर उसमें नहीं पड़ता उपाधि का असर नहीं पड़ता और ये चूंकि अविद्या के आधीन होता है इसलिए अविद्या के जो दो धर्म है कार्य है तो उसका असर इसको पड़ जाता है क्योंकि उसके आधीन नहीं इसीलिए जब ये भी उससे परे निकल जाए और ये भी इसके आगे नहीं रहता और जैसे पंचदशी इत्यादि प्रक्रिया ग्रंथों में बताया वही चीज यहाँ पर बताते हैं प्रकृति सब अवस्टक है अपने जो प्रकृति उस प्रकृति को अपने अधीन में रखकर मैं हाँ जो सांख्य लोग हैं सांख्यों के यहाँ भी प्रकृति है जो जगत को उत्पन्न करती है प्रकृति महत तत्व अहंकार तस्मात गणश्च षोडशक अस्मादपि षोडशकात पंचभ्य पंचभूतान ऐसा उनका एक सूत्र श्लोक है प्रकृति माने जो मूल प्रकृति तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति का कोई क्षोभ नहीं कोई विक्षोभ नहीं कोई कोई दुर्पतन पतन नहीं कोई सृष्टि नहीं बिल्कुल तीनों गुण समान भाव से स्थिर होकर के रहते जब नर्मदा में बाढ़ आती है बाढ़ दुश्वार हो गया देखो कल्पना जैसी लग रही है बाढ़ नर्मदा जी में रास्ते तक बाढ़ आती है नीचे रसोई घर डूब गई थी दो तीन फुट रसोई घर में पानी था नर्मदा का तो कल्पना जैसी लग रही है वस्तुगढ़ की वास्तविकता थी पाँच घंटे तक महात्माओं ने परिश्रम करके लकड़ियों को ऊपर फेंका पार्किंग में नीचे लकड़ियाँ में पानी चढ़ा तो वहाँ से लकड़ियाँ वहाँ से नीचे से उठा करके पार्किंग में डाल महात्मा को पांच घंटे लगे ये महात्मा भी सो सकते महात्मा थे उस समय तो अब लगता है कि कल्पना है तो जब पानी यहाँ तक होता है ना थोड़ा तो पानी होता है तो आवाज होती ना गली में पर यहाँ आर पार बिल्कुल एकदम निस्तब्धता होती है एकदम शांत है ना उसी तरह से जब तीनों प्रकृति और तीनों गुणों की साम्य अवस्था होती है तो प्रकृति एकदम शांत और कोई लेकिन और जब सृष्टि करनी होती तब छह पैदा हो जाता है तीनों गुणों में से एक गुण ज्यादा दुष्ट गुण दो गुण कम दो गुण कम दो एक गुणों का उपासना होता है और दो गुण जो है प्रधान हो जाते हैं गुण प्रधान तब प्रकृति महत महत प्रकृति से महत हो गया समष्टि बुद्धि और न तो अहंकार है उससे अहंकार हो गया और तस्मात गणश्च सोलह सक और उसे और सोलह पैदा हो गए सोलह तत्व तो पैदा हो गए पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया है ना और अपन चिन्हित पंच महाभूत पांच और मन सोलह हो गए और तस्मात तस्मादपि सुरसना पंचभ्य पंचभूतानी और प्राण को अलग नहीं मानते वो लोग प्राणों को इंद्रिय इत्यादि में लीन मानते हैं तो तस्मात अभी सोलह सका उस सोलह तत्व से मिल करके फिर पंचभागवत पृथ्वी जब कोई जाते आकार जिसका हम प्रयोग कर उसकी उत्पत्ति हो जाती और वो प्रकृति स्वतंत्र है मूल प्रकृति रविकृति मूल प्रकृति रविकृति महदाद्य प्रकृति वित्त शब्द कार्य था मूल जो प्रकृति अभिकृति है तो विकार नहीं है किसी का विकृति माने कार्य अविकृति माने कार्य न होना मैंने सिर्फ कारण है मूल प्रकृति मूल प्रकृति कार्य नहीं है अविकृति माने कार्याभाव कार्य नहीं मूल प्रकृति अभिकृति कार्य नहीं है और महादाद्य प्रकृति विपरीत महातत्व अहंकार महातत्व और अहंकार और पांच सप्तम माता है पंच पंच महाभूत अपंचीकृत पंच महाभूत ये तो ये प्रकृति प्रकृति है आगे उत्पन्न होने वाले पंच महाभूत की और विकृति है अहंकार की इसलिए प्रकृति भी है विकृति भी मूल प्रकृति तो विकृति नहीं है विकार नहीं केवल प्रकृति प्रकृति हो कारण मात्र है और महातत्व तो अहंकार पंचमहा एक प्रकृति भी है जो कि आगे जो उत्पन्न होने वाले इंद्रिया इत्यादि हो तो उनकी प्रकृति है और ये मूल प्रकृति का विकार कार्य है इसलिए प्रकृति विकृत है प्रकृति प्रकृति दोनों ये साथ और यहाँ हमारे वेदांत में ऐसा नहीं मानते प्रकृति स्वतंत्र नहीं है प्रकृति पराधीन ईश्वर के आधीन में रहती है तो ईश्वर के आधीन में होकर के ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही प्रकृति संसार की सृष्टि करती है तो ईश्वर को कहा प्रकृति स्वाम प्रकृति स्वाम अवश्य नहीं तो स्वतंत्र प्रकृति यदि काम प्रकृति को नियंत्रण करने की क्या जरूरत है तो स्वतंत्र काम करें तो प्रकृति प्रकृति माने माया माया माने औरत माया माने स्त्री ऐसा तो नहीं है एक लड़का ने एक लड़की ने हमको लेटर भेजा राहुल को तो लेटर का सिस्टम चल रहा था ना पहले अब तो फोन हो तो योगा से जगह पाठ करते भाई और बहन दोनों मिल करके बड़े हो गए तो वो माया माया बात आती है ना भाई भाषा से तो भाई कहता था उसको तो माया है तो उसने मेरे को पत्र भेजा कि महाराज मेरा भाई मेरे को माया कहता है मैं माया हूँ क्या महाराज तेरा भाई भी माया है तू भी माया है जो दिखे सो माया है जो दिखे सो माया और जो देखने वाला हो वो माया है माया प्रतीक है इसलिए तेरे भीतर भी माया बैठा है तेरे भाई के भीतर में भी माया प्रतीक बैठा पुरुष होने से ही माया नहीं रहा ऐसा हाँ तो उसका जो चैतन्य धर्म हाँ, है उसमें प्रतिष्ठित है तो तुम ही मायापति हो गए यही मायापति हो गए मैं तो केवल सर्ग मात्र उसमें कोई तो माया है न कोई अमाया है तो ये कहा था यही कहते प्रकृति स्वम अवस्टभ्य प्रकृष्ट कृति जिसकी उसको तो प्रकृति प्रकृष्ट कृति है देश का वो शुभ बात है प्रकृति प्रकृष्ट कृति यही है कि जो भी आगे उत्पन्न होने वाला है उसके प्रति कारण यही है हाँ? इसीलिए प्रकृति हो गई या प्रक्रियाते अनया विश्व की प्रकृति प्रक्रियते निष्पद्यते हाँ? संपद्यते उत्पद्यते जायते विश्वम ध्यान में आए जिससे वो प्रकृति हो जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न हो जाता है उसको क्या कहते हैं प्रकृति कहते हैं प्रक्रियते विक्रियते अशु सा प्रकृति जो विकार को प्राप्त करती है कार्य रूप में परिणत हो जाती है उसको क्या कहते हैं प्रकृति कहते हैं और माया ही परिणमित हो जाती है सांख्यों का जो मूल तत्व है प्रकृति वही परिणामित हो जाता है इसलिए कहा प्रकृति स्वम आवश्यक है जो मेरी प्रकृति जो मेरे आगे में है और उसको मैं परवशीकृत कर लेता जैसे जिसके जिसके हाथ में पेन वशीभूत है जिसको जिसने कलम को अपने काबू में कर लिया है जिसने तलवार को अपने काबू में कर लिया है तो तलवार भाजता है तलवार चलाता है तो जिसको काटना चाहता है उसी को तो काटेगा और जिसको काटना नहीं चाहेगा घुमाएगा तलवार अपने को लगेगा कि अब काटा कि तब तलवार काटता है कि नहीं और जो निशाना चलाता है गोली चलाता है तो एकदम लगता है कि हमको ही हायर कर रहा है और वो थोड़ा से थोड़ी दूर हायर कर रहे हैं थोड़ा हायर दूर कर रहे हैं क्योंकि वो नियंत्रण हो गया हम्म। काबू में हो गया उसको जैसे बॉलर लोग गिर हैं फेंक तो हैं कैसे फेंकते बाउंसर फेंकना चाहते तो बाउंस कर देते हैं है? हाँ? और क्या बोलते हैं L P W L P W L P W तो ऐसा करना है सर लाइन लेंथ बोलते हैं लेफ्ट लेंथ क्या क्या बोलते हैं बताना है गुड लेंथ अच्छा बोलो तो देखो जैसा कितना गेंद उसके नियंत्रण में होता है और आप फेंकेंगे तो वो जो दायरा है उससे बाहर जाएगा तो शुरू शुरू में जब हम लोग छोटे से साइकिल सीखते हैं तो थोड़ा तो पहले बड़े होने के बाद सीखते थे तो साइकिल खम्भे की ओर ही जाता है है कि नहीं साइकिल तुम्हारे खम्भे की ओर और घंटे तुम्हारे हाथ में वो चिल्लाता है मोक्ष भगो भगो भगो घंटे में जाओ चिल्लाने की जरूरत क्या है चिल्लाता है भगो भगो भगो साइकिल साइकिल भगो भगो साइकिल जा करके खम्भे में ठोका मार ब्रेक नहीं है आवाज़ ऐसा था तक गई है और मैं वैसे तो आपके नियंत्रण में नहीं है या आपके नियंत्रण में होता है कि तो जहाँ जैसे जिधर ले जाना चाहो चीज उधर ही चली जाती है इसलिए प्रकृति में स्वाम अवश्य करते हैं भगवान अपने प्रकृति को मैं अपने प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखता हूँ उसको बेकाबू होने नहीं देता तो कहते विसृजामी पुनः पुनः इसलिए मैं क्या करता हूँ अपनी प्रकृति करके जो सृष्टि की प्रक्रिया अनादिकाल से चली हुई आ रही है उसी हिसाब से मैं संसार को पुनः पुनः बार बार उत्पन्न करता हूँ किसको उत्पन्न करता हूँ भूत ग्रामम एवं कृष्णम इस संपूर्ण भूत ग्राम को उत्पन्न करता हूँ अवश्यम ये अवश्य पराधीन इधर आ जाओ समझो अवसम माने कहते कैसा है अवश्य है मैंने पराधीन है ये तो बहुत समुदाय में स्वतंत्र नहीं है पराधीन है अपने मर्जी से नहीं चल सका अवसम प्रकृति भाषा क्योंकि प्रकृति के अधीन होकर के उत्पन्न होता रहता है नष्ट होता रहता है और इसकी उत्पत्ति के कर्ता के रूप में नहीं है पर एक चीज़ है भाई बड़ा ये जो संसार को उत्पन्न कर रहे हो बना रहे हो तो ये तो बड़ा सृष्टि तो बड़ी विलक्षण है है कि नहीं भगवान स्वमुख से ही कह रहे हैं अपने मुख से स्वमुख से मतलब अपने मुख से ही कह रहे हैं कि संसार को मैंने बनाया मेरी प्रकृति को अपने हाथ में रखा है और ये संसार तो बड़ा विषम है विषम है सम नहीं है किसी को स्त्री बना दिया किसी को पुरुष बनाया किसी को जानवर बनाया किसी को देवता बनाया किसी को सुंदर बनाया किसी को क्रूप बनाया किसी को मोटा बनाया किसी को पतला बनाया किसी को रोगी बनाया किसी को निरोगी बनाया किसी को दुखी बनाया किसी को सुखी बनाया कितना विषम सृष्टि है ना और एक एक बच्चा पैदा हो गया तो अरबपति के घर में पैदा हो गया और एक बच्चा पैदा हो गया तो फूल पाप में माँ के कोख से पैदा हो गया बताओ कितना भी भगवान है एक तो पति के धर्म पैदा कर दिया और एक अच्छे बाप जैसे पैदा होगा वैसे देखते करो उसके हाथ में पानी मांगो और हाँ? कुत्ते हैं कारों में घूम रहे हैं प्लेन पे घूम रहे हैं है पर आदमी मजदूरी करके भी कुत्ते की तरफ कुत्ते का जैसा भोजन कर नहीं पा रहा है कितना विषम सृष्टि होता है ईश्वर को कुछ मिलेगा तो थप्पड़ नहीं लगाएगा ये जी दुखी आदमी है परेशान आदमी ईश्वर मिल जाएगा तो थप्पड़ नहीं मारेगा ऐसे जो विषम सृष्टि बना रहा है ईश्वर तो विषम सृष्टि बनाने वाला ईश्वर भी तो विषम बुद्धि से युक्त तो होगा है कि नहीं ये मेरा बेटा है ये मेरा चेला है ये मेरा आश्रम है उसका चेला है उसकी पत्नी है उसकी धन संपत्ति है तो जो विषम बुद्धि से विशिष्ट होने पर तेरा और मेरा भाव आता है तेरा मेरा भाव आता है ये बंधन है ये मेरा है ये तेरा है ब्रह्मवैति संसार तो संसार में ईश्वर भी इसी तरह के संसार की उत्पत्ति करता है तो विषम सृष्टि का विधान करता है ईश्वर में भी विषमता दोष हो सकता है हो सकता है कि नहीं पर जबरदस्त प्रश्न है यहाँ पर इसीलिए जो परमेश्वर है ऐसे विषम भूत समुदाय को उत्पन्न करा किसका हाथ ही बना दिया बताओ आगे चला तो पीछे को देखने का उपाय नहीं इतने बड़े बड़े काम है आंख से सामने देखेगा और पीछे से कोई आकर के मार भी काट भी पता ही नहीं जब तक तब तक तो सामने हो काम करके कितने छोटे छोटे जानवर है कितने छोटे छोटे कीड़े घूमते हैं और कोई उनके ऊपर पैर पता ही नहीं है ना कोई कोर्ट में जा सकता है ना कोई कुछ बोल है कैसी कैसी कैसी सृष्टि बनाया भगवान विषम सृष्टि बनाया विषम सृष्टि जब बनाया तो विषम सृष्टि संबंधी बुद्धि तो ही होगी ना तो जैसे सामान्य व्यक्ति में बुद्धि में विषमता होती है पक्षपाती होता है मेरा मेरा भाव रखने वाला होता है तो ऐसा व्यक्ति सभी के लिए सम्मान का भाजन नहीं बनता सम्मान का पात्र सम्माननीय नहीं बनता ना जैसे एक न्यायाधीश है उसके सामने में मुजरिम के तौर पर बेटा और एक दूसरा व्यक्ति है दो लोग खड़े हैं है ना क्योंकि न्यायाधीश के मन में ये बात आ जाए कि मेरा बेटा है जो खड़ा है कटघड़े में जो खड़ा है मेरा बेटा है जब बेटा बुद्धि रहेगी तो ढंग उनसे न्याय नहीं कर पाएगा है कि नहीं ये ये दोनों क्या बोलते हैं मुलाजिम क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं ये दोनों ही प्रतिवाद है बस मेरा बेटा भी नहीं मेरा दामाद नहीं तो मेरा रिश्तेदार नहीं वादी और प्रतिवादी न्याय पाने के लिए मेरे सामने खड़े हैं प्रमाण के तौर पर जो भी उचित होगा वही कानून के संबंध में न्याय निर्णय करूंगा तभी न्याय कर सकता है पर यहाँ तो विषम सृष्टि बनाने वाले ईश्वर में विषमता दोष अंदर बैठा है कभी किसी को चीटी बना रहा है किसी को देवता इंद्र बना रहा है ब्रह्मा बना रहा है स्वर्गलोक बना रहा है कि नरक लोक बना रहा है उसी के तो बनाए हुए सब कुछ ईश्वर वही है तो भाई ईश्वर में भी विषमता दोष ग्रस्तत्व तो आ गया जब विषमता दोष से विशिष्ट है कि तो ईश्वर में ईश्वरता भी नहीं रहती जैसे हम लोग अपने आप को उतना सामर्थ्य संपन्न नहीं पाते उस क्योंकि विषमता दोष है उसी तरह से ईश्वर में भी किसी किस्म का दोष संसार होने से ईश्वर भी संसाराती असंसारी परमात्मा नहीं हो सकता ये दोष ईश्वर में आ जाएगा कि जो आपने कहा प्रकृति स्वाम अवष्टव्य विसरी जाने पुनः पुनः हाँ, भौतग्राम कृष्ण अवसम प्रकृति वसात इस श्लोक के माध्यम से अब इसका उत्तर देखिए जो कर्म है वो कर्म नचमान तानी कर्माणी रखती वो कर्म मेरे को बंधन में ले जाते वो कर्म भले मैं कर रहा हूँ पर वो बंधन में नहीं डालते करते क्यों नहीं डालते ये धनंजय धनम जयते ये भी धनंजय जिसने धन को जीता था जब ये लोग अश्वमेध कौन सा यज्ञ किए थे राजसूय कौन सा यज्ञ किए थे पांडव लोग तो उस समय उत्तर दिशा की ओर जीतने के लिए अर्जुन गया था जो तो करके आया था धन इकट्ठा उसका नाम धनंजय खूब धन ले यज्ञ के लिए तो धनंजय नाम होगा अर्जुन का एक नाम धनंजय ये धनंजय मैं जो ईश्वर हूँ जो विलक्षण विषम ग्राम समुदाय का जो सृष्टि कर रहा हूँ तो सृष्टि रूप कर्म है उस कर्म कोई कर्म मुझे बांधते नहीं है कर्म का मेरे साथ कोई संबंध नहीं बनता कर्म का मेरे साथ कोई संबंध नहीं बनता और क्यों नहीं बनता कर्म का आपके साथ संबंध न होने का कारण क्या है का उदासीन अवध आसीनम माम ऊपर माम है ना माम का विशेषण है उदासीन अवध आसीनम माम तानी कर्माणी न निबद्धती कर्म को कर्ता कौन है इसमें बता सकते हो कर्ता होता है कर्म होता है क्रिया होती है दो वाक्य में कर्ता बता सकते हो कर्ता कौन है हाँ कर्ता कर्म कौन सा जीव का कर्म बता सकते हो कर्म कौन है हाँ? कर्म कर्माणी कर्म कौन है कर्म कर्म कर्माणी है कर्ता कौन है हैं कर्ता कौन है कर्म कौन है कर्म कौन है हाँ। चलो क्रिया कौन सी है निबद्धनती ये क्रिया है उदासीनवद आसीन माम ये कर्म है और कर्माणी ईद बहुवचन कर्म है नमाम उदासीनवद आसीनम कृष्णम परमात्मा इमानी कर्माणी कानी तानी ये जगत सृष्टि संबंधी जगत सृष्टि संबंधी जो कर्म है वह कर्म मुझ ईश्वर को नहीं बांधते अब क्यों नहीं बांधते उदासीन अवर आसीन मैं कैसा हूँ उदासीन के समान अवस्थित हूँ ध्यान में आगे जैसे उदासीन होता है उपेक्षक होता है चीनी को उपेक्षा करने वाला बैठता है चुपचाप बैठा रहता है तो कर्म नहीं करता हूँ तो कर्म करता हुआ नहीं होता उसका उस कर्म के साथ संबंध नहीं होता तो वो प्रेक्षक अभी झगड़ा कर रहे हैं ऐसे चुपचाप देख रहा है तो झगड़ा क्रिया का करता तो वो होगा है ना तो ये नहीं होता है तो उसी तरह से ये जो परमात्मा है अब उदासीन है माने अविक्रियात्मक स्वरूप है विक्रिया इसमें उसमें अवस्थित रहता हूँ मैं भगवान ने क्या कहते हैं मैं तो कुछ करता था नहीं जो परमात्मा का स्वरूप चेतन का जो स्वरूप है अभिक्रिया है बस अभिक्रिया स्वरूप में मैं आसीन हूँ जैसे एक उदासीन होता है उपेक्षक होता है अभिक्रिया होकर के ही देखने वाला होता है विक्रियाओं के साथ जुड़ता नहीं उसी में से अभिक्रिया स्वरूप में उदासीन के समान ही मैं आसीन हूँ उसी में मेरे स्थिति इसीलिए मैं करता ही नहीं हूँ करे तो कर्म से जुड़े मैं तो करता ही नहीं इसीलिए वो कर्मों का संबंध मेरे साथ होता नहीं लेकिन करता कौन है कहते स्वभावस्तु प्रवर्ता स्वभाव ही क्या हो रहा है प्रवर्तित हो रहा है अच्छा यदि मानते हो मानते हो कि नहीं भगवान कर रहा है तो ठीक है भला शक्ति से रहित होकर के कर लेता है भला शक्ति से रहित होकर के करता है अर्थ को भ्रम से रहित होकर के करता है निष्काम कर्म करने के लिए यही शर्तें हैं भला संधि से रहित होकर के करो कर्तृत्व अभिमान हाँ। से रहित होकर के करो फलाभि संधि से रहित होकर के करो समत्व युग में स्थित होकर के करो है कि नहीं ईश्वरार्पण भाव से करो तो ये कर्म बंधन का हेतु नहीं बनता तो उसी तरह से भी वर्जित हुआ जैसे का लिखते हैं यहाँ पर संग रहित अभिमान वर्जितम अहम करूँगी संग से रहित अभिमान से रहित होकर के मैं करता हूँ कर्म के सुधर वो कर्म करता हूँ इसलिए मैं ऐसा होकर के करता हूँ इसीलिए वह कर्म का संबंध मेरे साथ नहीं होता इसलिए मेरे से भिन्न भी कर्तृत्व प्रमाण का अभाव और फला शक्ति का अभाव तो होकर के भी कर्म करता है तो कर्म उसको बंधन का कारण नहीं बनते जैसे मैं कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर के भला भी से रहित होकर के कर्म करता हूँ तो करने पर भी उन कर्म का संबंध मेरे साथ नहीं होता तो उसी तरह से मेरी तरह जो भी कर्तृत्व अभिमान का अभाव और संधि का अभाव पूर्वक कर्मों का संपादन करता है तो वह भी उन कर्मों के बंधनों से बांधता है और मुक्त हो जाता है और यदि ऐसा नहीं करता है तो फिर कर्म बंधन से बांधने से अतिरिक्त तो कोई इलाज नहीं हो है पूर्वम नीले कर्मान जिजीविषय शतम सम एवं कोई नान्य प्रेतस्ते न कर्म लिप्यते श्रोषार्थक कर्म करते हुए जीने का प्रयास करो पुरुषों तक कर्म करते हुए जीने का प्रयास करो कुर्बन निवेह कर्माणी यह कर्म करते हुए जीजी विषय तो शतम सीमा प्रयोग साल तक जीने की इच्छा करो मैंने तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो कैसे कर्म करना फलाभिषण से रहे मुझे इस कर्म का फल मिले ध्यान में आएगी लोग तो आसक्ति से कर्म करते हैं फल फलाशक्ति से कर्म करते हैं करने वाला मैं करने वाला यदि होगा तो उस कर्म का फल का भुगता भी मैं बन जाता एवं तो ही नान्य थे दोस्ती पर वहाँ पर उस श्रुति का तात्पर्य है फलाभिसंधि से रही कर्तृत्व तो से रही जो करते शोषार्थ कर्म करते ही जीने की इच्छा है एवं तो ही नान्य थे दोस्ती नान्य तो इस प्रकार से कर्म करने का ढंग से भिन्न ढंग मैंने फलाभिसंधि से रहित कर्म ढंग से रहित समत्व से रह करके कर्म करने का जो ढंग है इस ढंग से भिन्न ढंग कोई मनुष्य शरीर में अभिमान करने वाले तुझ तो मनुष्य में कर्म लिपायमान न हो ये उपाय से अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है समझ इस मनुष्य शरीर में अभिमान करने वाला कि मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ ऐसे अभिमान करने वाले जो नर हो तो उनमें कर्तृत्व अभिमान से रहित फलाभिसंग से रहित समत्व समत्व बुद्धि से बुद्धि योग से विशिष्ट होकर के इसरापण भावना से कर्म करने से अतिरिक्त और दूसरा कोई भी प्रकार नहीं है जिससे कि कर्म आपको बंधन में न डाल सके और यही तरीका है मनुष्य अभिमानी तो उसके लिए कि ये तरीका अपनाएगा तो कर्म बंधन में नहीं डाले एवं कोई नान्य स्पुष्ट न अन्य तो अस्थि प्रकार इससे भिन्न और कोई दूसरा प्रकार नहीं न कर्म बंधन तो तो कर्म तुम्हारे लिए लिपायमान हो और कोई दूसरा उपाय तो इसीलिए उदासीन अवध आसीन उदासीन के संबंध में आसीन है इसलिए उन कर्मों में किन कर्मों में जिन कर्मों को सृष्टि संबंधी जो कर्म है उन कर्मों में उदासीन के समान आसीन है इसीलिए हाँ तो कर्म मेरे को बंधन में नहीं जानते हैं और अन्यथा कर्म में पद्धति मूढ़ा गाली दे रहे भगवान अन्यथा ईश्वर प्रकार को छोड़ करके दूसरा प्रकार अपनाओगे तो कर्म बंधन से मूल अविवेकी अवश्य बंधन में आ ही जाता है कोश कारवत प्राय कोश बनाने वाले कीड़ा होता है हमारे एक परिचित सज्जन है तो उसमें नौकरी करते हैं उसे कपड़ा बनता है ना रेशम का कपड़ा रेशम का कीड़ा तो पैदा करने वाले कौन सा विवाद होता है सबका विवाद होता है सेरिकल्चर सेरिकल्चर सेरिकल्चर हो गया तो कीड़े पैदा करते हैं वो लोग कीड़े को वो कीड़े को मारते हैं शायद और उसी में से तागा निकलता है और तागों से रेशम का कपड़ा और पवित्र मानते हैं उसके बाद मधुमक्खी का शहद है ना निकालते समय देखो कितने कीड़े मर जाते हैं उसमें और मधुमक्खी को पवित्र मानता है हमारे शास्त्र मधुमक्खी के शहद को शास्त्र पवित्र मानता है हाँ? कौन जो बनता है कौन बनता है हाँ, उसको पवित्र है और ये रेशम का जो कपड़ा है उसको पवित्र मानता है बस उसमें तो शास्त्र ही नहीं मिलता है शास्त्र ही है जो है तो इस प्रकार से संपूर्ण जो भूत समुदाय है उनको भगवान ने बनाया और और उदासीन के समान बनाया ये तो दो बातें कैसे हो सकती है कहा यह आश्रम किसका कहते विरक्तता क्या बोले ये आश्रम किसका है का अरे बाल बच्चे कहते ब्रह्मचारी के बाल बच्चे किसके हैं तो ब्रह्मचारी के हैं ऐसे हो सकता है क्या ये किसने लिखा है कांधे ने लिखा है कहना है और किसको सुना रहे हो अपने बाहर को सुना रहे हैं ये बात परस्पर विरुद्ध है ये बात परस्पर विरुद्ध है किसको सुना रहे हो तो बाहर हमारा टोटल नहीं सुनता है उसको सुना रहे हैं आश्रम का तो विरक्त थे बाल बच्चे का तो ब्रह्मचारी थे कैसे होगा ब्रह्मचारी तो बच्चे कहाँ से होगा आप तो कहते हो कि संपूर्ण जगत को परमात्मा ने बनाया एक और तो ये कह रहे हो और दूसरे और कह रहे हो तो अभी के लिए कुछ करता ही नहीं है अरे बनाने वाले को कुछ करना पड़ेगा कि नहीं रोटी बनाने वाला चुपचाप बैठा रहे तो रोटी बन जाएगी क्या और एक रोटी बनाता है तो चुपचाप बैठता है ये कहना नहीं बनेगा और यदि चुपचाप बैठना है तो रोटी बनाता है ये कहना नहीं बनेगा ये परस्पर विरुद्ध कैसे कर रहे हो आप किसी ने पकड़ लिया भगवान को अर्जुन ने पकड़ लिया तो अर्जुन ने जो पकड़ा था तो उसको भगवान समझ गए तो उत्तर दे रहे भगवान और यहाँ तो अर्जुन का बात नहीं आया पर भगवान शंकराचार्य महाराज ने क्वेश्चन निकाल लिया कि बहुत ग्रामीण में विसर्जामी उदासीनवद आसीनम इति जीवदम उच्यते इति तत्पर्यार्थम आह बस इस प्रकार की दो बातें परस्पर विरुद्ध और सिर्फ कोई व्यक्ति बोले कि महाराज मैं बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे मुख में जीव नहीं है कोई बोले कि मैं बोल नहीं सकता हूँ मेरे मुख में जीव नहीं है तो भाई यदि मुख में जीव नहीं तो कैसे बोल रहे हो जीव के बिना बोलने की कल्पना करो आप हाँ? जीव के बिना बोलने की कल्पना करो तो कैसे आवाज निकली कैसे स्पष्ट आवाज हो निकली यदि मुख में जीव ना हो तो ऐसा अक्सर स्पष्ट नहीं होंगे और थोड़ा सा भी जीव में या मुख में कोई दोष हो तो आवाज जरा विलक्षण हो जाता है इसीलिए जीव होने चाहिए तो पतले जीव वालों को आवाज स्पष्ट होती है बोलते ऐसा बोलते हैं लोग देखो कितना तेज से बोलते हैं और स्पष्ट आवाज आती है आपको बहुत धीमा बोलते हैं तभी आवाज स्पष्ट नहीं होती है अकेला बोल दे कि मेरी मेरे मुख में जीव नहीं है तो इससे परस्पर बोले तो व्याघात होते बोलते ही बोलते तो अपने ही बोली को काटना जो हम बोल रहे हैं जो बोलते रहे हैं उसी को हम काट रहे हैं महाराज क्या बतावे इतना आनंद आया इतना आनंद आया इतना आनंद आया ध्यान में जब बैठा था है ना जब ध्यान में बैठा ऐसा आनंद आया ऐसा आनंद आया तो फिर थोड़ी देर के बाद हमारा अचानक ऐसी कोई बात आई रोने लग गया बहुत दुख होता है हमारा ध्यान ही नहीं लगता है कैसे ध्यान लगा अभी पूछता है ध्यान ही नहीं लगता ध्यान कैसे लगा अरे तेरे को पहले ध्यान में इतना मजा आया तो वैसे क्यों नहीं लगा तो कैसे बोल रहा है कि ध्यान नहीं लगता है ध्यान कैसे लगा कैसे पूछ रहा है तो पता तो भी आघात है अपनी बात बोल भी रहा है और काट भी रहा है मेरे मुख में जीव नहीं जीव नहीं तो कैसे बोल सकता बोलना ही सिद्ध करता है कि आपके मुख में जीव है उसी तरह से भौतक ग्राम समुदाय का बना भी रहे हो और कुछ कर भी नहीं रहे उदासीन उदासीना तो तो हो गया पहले जो प्रश्न था जो विषम सृष्टि करते हैं उसका क्या मैंने उसमें मैं तो निरपेक्ष रहता हूँ मेरे निरपेक्ष रहने से ही सृष्टि हो जाती है जानना है मैं यदि फलाभिसंग से विशिष्ट होकर के करता या कर्तृत्व अभिमान से विशिष्ट होकर के करता तो मैं कर्ता बनता तो वो कर्ता होने से एक विषमता जो सृष्टि हुई उसको मैं दोषी बनता पर मैं ऐसा करता नहीं अभिक्रिय जो आत्मस्वरूप है ना उस अभिक्रिय आत्मस्वरूप में स्थित होकर के मैं रहता हूँ उतने मात्र से सृष्टि हो जाए इसीलिए ईश्वर को क्या बोलते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हमेशा ही नित्य मुक्त हमेशा ही मुक्त हमेशा ही बुद्ध ज्ञानी इसीलिए उसकी ज्ञान शक्ति उसकी ज्ञान और क्रिया शक्ति का कभी प्रति प्रतिघात नहीं होता इसीलिए तो कार्यकार में भी पैदा होता है तो उसकी ज्ञान शक्ति का प्रतिघात नहीं होता इसलिए कार्य के धन को दबा रहा है मेहनत कर रहा है तभी उसकी शक्ति का प्रतिघात नहीं होता है और जीव के जीव का शक्ति का प्रतिघात है अविद्या से प्रतिघात हो गया और वो चूंकि माया को नियंत्रण में रखता है इसलिए उसकी जो शक्ति उस शक्ति का भी आवृत ज्ञान और क्रिया शक्ति के भी आवृत नहीं होती इसीलिए अपने स्वरूप में स्थित रहता है चाहे सृष्टि करता हुआ दिखता है तो अपने अभिक्रिया आत्मस्वरूप में वो रह करके ही केवल केवल लीला भक्त लोक भक्त लीला जिसे लीला बोलते हैं हाँ भक्त लोग लीला बोलते हैं उसी तरह की बात है जैसे बच्चों के साथ आप खेलते हैं तो खेलते समय आप करता नहीं होते आप तो कदाचित करता हो नहीं सकते क्योंकि आपको वो खेलने में रस भी है और ईश्वर को तो उतना रस भी नहीं है ईश्वर स्वयं है जैसे राजा लोग शिकार करते हैं शिकार करते तो लीलापूर्वक शिकार करते हैं तो वहाँ पर तो कुछ प्रयोजन होगा नहीं और ईश्वर का तो कोई प्रयोजन है नहीं क्योंकि प्रयोजन शून्य है ना वो लोग तो मेरे लिए कोई प्राप्तव्य नहीं है कि उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करूँ पर फिर भी लोगों को दिखाने के लिए मैं लगा रहता हूँ लगा रहता हूँ और लगता उगता क्या है वो तो अभिक्रियात्मक शरीर का वस्तु है लगता और दिखता है जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं तभी आप लगे हुए नहीं होते तो उसके भावों को लेकर के चलो कोई बात नहीं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम मैं तो स्वरूप हूँ न मैं दृष्टा हूँ न सृष्टा हूँ सृष्टा होने के लिए भी उपाधि से मिलना पड़ता है दृष्टा होने के लिए उपाधि से मिलना पड़ता है पर मैं कैसा हूँ एकमात्र स्वभाव हूँ सब जगह पर जहाँ पर भी हूँ मैं केवल प्रकाश मात्र है ज्ञान मात्र स्वभाव वाला है सभी आनंद स्वभाव है प्रभु स्रष्टा दृष्टा नहीं पर उपाधि से जोड़ करके लोग मेरे को क्या बोलते हैं स्रष्टा दृष्टा इत्यादि बोलते हैं पर मैं एक मात्र स्वभाव है ऐसे अभिक्रिय रूप जो मैं हूँ मेरी ऐसे अभिक्रिय स्वरूप में अध्यक्ष उस मेरे अध्यक्षता में उसके सानिध्य से ये सचराचर प्रकृति सुनते ये जो प्रकृति सचराचर जगत सूर्य संप्रचर और अचर ये संसार है वो संसार को क्या करती है सूर्यते उत्पन्न उत्पन्न करती है और मैं कुछ नहीं करता मैं तो देख मात्र स्वरूप केवल मैं तो बैठा हूँ बस सत्ता मात्र से प्रेरक होता है चेता जैसे आप घर में अरे ये बर्तन कहाँ रखे उठा वहाँ से जरा देखो रोटी जला दिया कैसे रोटी बनाते हो और सब्जी में नमक ही कम डाल दिए है हाँ? सब्जी में नमक ही कम डाल दिए चावल बनाया तो तुमने चावल का अंदर का चूड़ा खत्म नहीं हुआ अभी कच्चा दिख रहा है लाओ हम बनाते हैं हम जानते नहीं क्या आप इस ढंग से प्रेरक बनते हो नहीं पर वो इस ढंग से नहीं बनता वो केवल रहता है अवस्थित सत्ता मात्र से सबको प्रेरित जैसे चुंबक पत्थर होता है चुंबक पत्थर के सामने पिन रख दो जितना चुंबक का रेंज रहता है वहाँ तक उस पिन को खींच लेता है पर तो चुंबक ये सोच करके कि मैं तो पिन को खींचना है आलती बोल हैं आलती हाँ? आलती बोलते हैं तो उसको खींच लोहा को खींच लेता है पर ये सोच करके नहीं खींचता है कि मुझे उसको खींचना है तो उसका स्वभाव है उसके स्वभाव में ही लोहे में क्रिया होने लग जाती है उसके उपस्थित मात्र से उसी तरह से चैतन्य की सत्ता मात्र से चैतन्य की उपाधि जो प्रकृति है वो प्रकृति में जगत तो आने लगता है तो इसी उपाधि को लेकर के चैतन्य को सृष्टा कह दिया जाता है और चैतन्य कोई हम लोगों की तरह सृष्टा नहीं बनता आप तो उत्पन्न करने के लिए प्रयास करते हो ना आप प्रयत्न से लगे रहते केवल आपकी सत्ता मात्र से खड़ा नहीं बनता आपकी उपस्थिति मात्र से उसमें खड़ा नहीं होता आपकी उपस्थिति मात्र से बेटा पैदा नहीं होता आपको उसमें जुड़ना पड़ता है पर यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ पर चैतन्य की सत्ता मात्र से प्रकृति अपना कार्य करती रहती है जैसे लोहा में क्रियाशीलता होने लगती है जब चुंबक की उपस्थिति मात्र से तो इसी को कहा मैया दक्षिण मैं एकमात्र स्वभाव हूँ मैं कभी दृष्टा बनाई नहीं मैं कभी श्रोता बनाई नहीं कभी मनता नहीं बना जब उपाधि आ गई तो अब देखो ना बिजली को पंखा मिल गया तो हवा देने वाली ऐसी बन गई हवा देने वाली बिजली बन गई और उसको बल मिला तो प्रकाश देने वाली ऐसी बन गई नहीं और फ्रिज में गई तो ठंडा करने वाली ऐसी हो गई बिजली तो वॉशिंग मशीन में चले गए तो कपड़ा धोने वाली उपाधियों तो को लेकर के परिकल्पना कर रहे हैं कि एक ही बिजली में अलग अलग नाम रूप की कल्पना कर रहे हैं और उपाधि को छोड़ करके देखेंगे तो केवल ऊर्जा मात्र केवल अस्तित्व मात्र दिखती भी नहीं केवल ऊर्जा मात्र है उसी तरह उसे चैतन्य सत्ता मात्र से ही इसलिए महाराज जी एक मंत्र बनाए थे ऐसा कहते थे सत्ता मात्र अस्मद रूपे चिदन्नो विश्वम जीवो विश्वाह ऐसा अपने चिंतन करने के लिए हमने एक मंत्र बनाया कि सत्ता मात्र मान सत्ता मात्र वो कौन है अस्मद रूपे सत्ता मात्र है वो और वो मेरा ही स्वरूप है मैं स्वरूप है वो रिंचित ये हाँ, आगम का जो प्रणव होता है निगम में जो प्रणव होता है वेद में वैसे आदम जो तंत्र के ग्रंथ में प्रणव है रिमृग चैतन्य अग्नि उस रिम चैतन्य अग्नि में विश्वम जो स्वाहा इस संपूर्ण विश्व को मैं क्या करता हूँ आहुति देता हूँ स्वाहा आहुति तो उसमें स्वाहा बोलते हैं तो विश्वम झोमी स्वाहा विश्व की आहुति कर देता हूँ स्वाहा और कहा करता हूँ अस्मद रूपे सत्ता मात्र नरेंद्र को वो मैं हूँ इसलिए मैंने अपने स्वरूप में विश्व की आहुति दे दी अब कुछ बचा क्या मैं अकेला बच गया इसलिए सोहम अश्मी ध्यान सोहम अहम प्रकाश हेतु नारे नारायण कौनते इसी हेतु से ये जगत आगे बढ़ रहा है ध्यान में है कि नहीं इसी प्रकार से ये जगत क्या हो गया है आगे Om Shanti.